onartu nuenean e, zerrenda buru izatearena Bizkaian eta aurretik konpromisoaren mugak argita garbi utzita. Bateragarria bada nire lana e, nire praktika politiko instituzionalarekin, ondo, ez bada argita garbi dago zein den nire prioritatea. E, momentu batean esaten badut hause da, ni bata tormaren kontra jarri naute, orduanik e, utxi egiten dut e, eskainua, ni mantenitu egiten dut edo egingo dut, aurrerantzean ere e, talde parlamentarioekin lo, lo, lotura, ez, ba, eta laguntzeko materialetan eta ez da egitzer, ze hor, badira inbagauza e, politiko-teknikoak direnak, ez? Eta orduan alde horretatik, ba, ni horretan zehituko dut, baina, bon, egin goz dana da, ja, momentu batetik aurrera, ez bi aste, hiru aste, ez da, hori, eh, zehaztu behar dut, edo behar didate, baina ja nire lana segituko da politikoa izaten, baina ez eskainutik.